Ecco la nuova ricetta di oggi, se ti piace cucinare e mangiare, seguimi e metti un like. Ciao dallo Seppone! Ti aspetto la prossima settimana per una nuova ricetta. Non dimenticarti di iscriverti. Ciao!